Gudde Mëtteg Kanner, mäin Numm ass Thierry, ech schaffen hei um Script an de Mëtte weisen ech iech e bëssen wéi dat, jo all déi Phänomener déi domat ze dinn hunn, mat der Polarnuecht, dat ass d'Thematik vun de Mëtte vun haut de Mëtten, an och den Polardag. Wéi kënnt et iwwerhaapt dozou, wat muss een iwwerhaapt alles dofir hunn? Do hunn ech iech eppes ganz Klenges matbruecht, net nëmmen de Globus, deen der souwisou schonn héchstwahrscheinlech an äre Kannerzëmmeren hutt oder vläicht an der Stuff doheem a sécherlech am Klassesall, denken ech mol, sondern och, jo, der kënnt eng Orange dofir huelen, der kënnt och en Schaschlikstäbchen, der braucht en einfache Stëft, am beschte kee Bensinsstëft, soss kritt der vläicht näischt méi wech, an e bëssen Plastilin, e bësse Knetmasse, wou der kënnt e bëssen dat nomaachen, wat mir gréischt de Mëtten Hei weisen. Ech huelen direkt e bësse méi ausgefeiltent Material fir Iech. Hei fänkt mer direkt mat der Kugel un. Wéi der wësst, eis Äerd ass eng Kugel. An wann esou en Objet, esou e Géigejand, Géigestand, dee ronn ass, iwwerall ronn ass, deen gëtt vun enger Luucht gëtt en ugestraalt an automatesch geschitt en eppes. Déi Luucht natierlech an der richt an der Wierklechkeet ass eis Sonn an déi ass natierlech vill méi staark wéi déi kleng Luut, dee klenge Spot, deen ech hei am Studio zur Verfügung gestallt kritt hunn Awer, Dir gesitt schonn, hei entsteet eppes, dat ass ganz, ganz kloer, Soubal esou een Objet, esou e gréi, risege Géigestand, dee ronn ass, eng Kugel also, am Weltall steet an gëtt bestraalt, gëtt beliicht vun enger Säit, an eisem Fall hei d'Sonn, dann entsteet eppes, dat ass op där enger Säit, op där enger Hellschent do ass natierlech ganz hell, an op der anerer Hälschent, hei lo net méi esou gutt duerzestellen, well de Studio brauch ëmmer e bësse Luut, do ass natierlech elo Schied an dat kenne mir Mënschen ënnert dem Phänomen vun Dag an Nuecht. Jo gutt, et brauch een awer e bësse méi, fir dat dat iwwerhaapt emol dozou kënnt, well et bleift jo net dauernd Dag fir déi eng Leit op der Welt, déi vläicht op dëser Säit wunnen, an dauernd Nuecht op der anerer Säit. Do ass et elo esou, Do muss eppes geschéien, dat heescht, déi Äerd, déi d'Kugel, déi muss och elo ronderëm sech selwer elo dréinen. Dat nennt een déi Äerdrotatioun. An ech weisen Iech dat. Do brauch een emol natierlech eng Achs. An déi Achs, dat ass eppes ganz Einfaches, dat ass elo esou e Stab, deen ech matbruecht hunn. Gesitt Der, déi kann ech hei an zwee deelen esouguer. Maache mer dat ganz propper. Voilà. A wann ech dat elo esou halen. Dann kann ech och ufänken mat dréinen. An wann ech dat elo nach e bësse méi genau wëll maachen, dann huelen ech hei nach esou e klenge Männchen, voilà, deen ass elo giel hei, dee wunnt elo hei op där enger Linn, déi Der bestëmmt schonn alleguerte kennt, Dir hutt déi schonn alleguerten héieren, dat ass den Equator. Deen ass och hei op mengem Globus. Do stinn natierlech vill, vill, vill, vill, vill méi Informatiounen drop, mee mär fänke praktesch haut de Mëtten mat null un. An där kënnt och Äre Orange mam Schaschlikstäbchen, passt just op op de Saaft, deen herno hei erauskënnt. Voilà, hei hu mer dann den, eise klenge Personnage, deen elo natierlech risegrouss hei op där Kugel hei wunnt an d'Äerd dréint. An si dréint an engem Rhythmus. Jo, vu 24 Stonne ronderëm sech selwer. Ech maachen dat natierlech vill méi séier. Déi Zäit hunn ech elo net hei zur Verfügung, 24 Stonnen. Mee u sech gesitt Der elo, de Personnage, deen huet elo praktesch, ass 12 Auer fir hien, wann een dat an d'Zäit wëll andeelen, an da vergeet de Mëtten, Nomëtten, an da kënnt vläicht schonn 6 Auer fir hien, an dann Geet d'Sonn schonn erof, e gesi si keng Luucht méi, hien huet keng Luucht méi hei, en ass an der Nuecht, hei ass elo Mëtternuecht, an dann ass et dräi Auer nuets, an dann ass et scho sechs Auer moies, an hei fänkt schonn erëm un, d'Sonn fir hien opzegoen. Dat ass e Phänomen, dee kenne mer alleguerten, an elo ass et awer esou, hien ass awer net alleng hei. An elo hunn ech eng Fro fir iech, un iech, wann ech, ech hunn nämlech nach ganz vill där kleng Männercher hei, wann ech, F, Nach där Männecher wëll hei drop pechen. Wou mengt der, fir hien ass et jo elo 12 Auer, wou mengt der kann ech dee elo pechen? Hei op menger Kugel, op menger Styroporskugel, wou kann ech dee elo pechen? Em, dat et wierklech och fir déi Mënschen och 12 Auer ass. Genau esou wéi wou misst ech se pechen, wann et fir déi Mënschen och elo misst 24 Auer, also Mëtternuecht sinn. Ech loossen iech e bëssen iwwerleeën. Vläicht gesäit een dat och op der Kamera vun do uewe ganz gutt. Da kéinten se jo u sech net hei gepecht ginn. Ech kommen hei zeréck. Voilà. Wann ech dee lo hei pechen, dann hutt der souwisou scho gemierkt, dat kann näischt ginn, well deen doen huet jo lo 12 Auer, deen huet d'Sonn wierklech genau iwwert sech stoen. An deen doten, deen ass nach ëmmer am Schied, fir deen ass et nach ëmmer nuets. Also muss ech dee lo enzwousch hipechen. Ech kann deen awer net een op deen anere pechen, dat geet onnet. Wann ech en niewendru pechen, kuerz hei virdrun, dat gëtt och näischt, well deen befënnt sech an enger anerer Positioun zur Sonn. Also muss ech deen iergendwou hei driwwer oder och drënner pechen. A wann ech dat weidermaachen, An ech hätt elo ganz, ganz vill Honnerte vu Männecher, an déi géife elo vill besser peche wéi dat heiten elo. Voilà. Sou, dann kann ech se mat enger Linn verbannen, well alleguerten déi, dat gesäit een och ganz gutt op der Kamera vun uewen, alleguerten déi, déi genau op där doter Linn elo hei géinge wunnen, fir déi wär et natierlech elo genau 12 Auer. An déi Linn, déi hu mer och hei op eisem Globus, dee mer alleguerte scho kennen, an dat nennt een en Längengrad. An et ginn ganz vill där Längengraden, deemno wéi e Globus dat een huet a wéi en agedeelt ass, huet en ganz, ganz vill oder heiansdo e bësse manner Längengraden. Mir kënnen dat nach vill, vill besser siichtbar maachen. Ech hunn esou e Laser matbruecht. Voilà, hei ass esou e Laser. Ech stellen dee mol an an dee kritt elo eng, voilà, ech maachen dat op der Schietsäit hei, deen zeechent eng ganz, ganz präzis Linn. A wann ech dat natierlech hei esou dréinen an ech setze meng Männecher, Ganz genau op des Linn. Dann hunn ech och deen Längengrad u sech hei drop markéiert an ech kann dat, an dat kënnt der och selwer mat äre Stëfter elo maachen, da kënnt der genau do wou dat eebe elo ass, kënnt der esou en Längengrad markéieren. Dir hutt och gemierkt, ech hunn hei eng Achs doduerch gepickt an déi Achs Déi picken ech genau do wou se rauskënnt, wou se d'Äerdoberfläch duerchstécht. Dat nennt een e Pol. An Dir wësst dat, ech soen do näischt Neits, et gëtt en Nordpol an och e Südpol. An déi Achs déi geet u sech derduerch, dat ass déi Achs eeben wéi wann eppes muss dréinen, dann Voilà, wann eppes hei muss dréinen, da muss dat ronderëm enger Achs dréinen. An dat kann nëmmen dann geschéien bei enger Kugel hei, do stéisst eben déi Achs déi Äerdoberfläch an dat nennt een dann de Pol, de Nordpol an de Südpol. Wann ech dann hei nach eng Kéier weiderfueren, da kommen ech hei bis hin. Richtung Südpol. Sou, fir déi dote Männecher, déi do Leit, déi elo do wunnen, do ass et natierlech 12 Auer nuets. Wann ech dat elo nach weider dréinen, dann ass et erëm 12 Auer Mëtteg. Voilà. Lo geet et awer domadder net duer. Lo sot Der, jo, e Längengraden hu mer. Mir hunn nach ee virdru schonn ernimmt, dat ass en Equator. Dat ass kee Längengrad, well e Längengrad fänkt uewen op engem Pol un an en hält genau ënnen op. Dat ass e Meridian. A wann ech lo wéilt aner Personnagen drop stellen. An ech hätt eng aner Fro un Iech, Wann Der elo kuckt an Dir gingt elo Iech versetzen an déi Positioun vun deem Menschen, dann hätt hien, an ech hëllef mer do e bësse mat menger Luut, da gesäit hien, Hoppla. Da gesäit hien d'Sonn genau vun uewen. Also nach eng Kéier, ech huelen hien aus senger Positioun eraus fir iech dat hei elo besser ze weisen. Dann gesäit hien d'Sonn ganz genau do uewen. A meng Fro ass elo, wou pechen ech déi aner Männecher ärer Meenung no, an dat ass elo déi wichteg Fro, dat déi Männecher och genau op deem do, op där doer Kugel d'Sonn aus deem nämmlechte Wénkel kënne kucken, also vu ganz ganz uewen erof. Wann ech elo hei géing pechen, Beispill, dann ass dat eppes anescht. Da gesäit deen hei d'Sonnestralen. Jo, op praktesch op Aehéicht. Also d'Sonn ass fir hien ganz niddereg. Mee fir hien, dee giele Männchen hei, do ass d'Sonn, kënnt d'Sonn, kommen d'Sonnestrale vu genau uewen. Also kann ech se net op e Längengrad, da muss ech eppes anescht mer ausdenken. A wann ech dat dann lo géing dréinen? Do muss ech mäin Äerdball hei e bëssen dréinen, dann entsteet nämlech genau deen dote Phänomen, ech kann dee lo dréinen, wou ech wëll. Wann mäin drëtte Männchen hei genau do op där Héicht ass, op där Markéierung, déi et zwar nach net gëtt, mär kennen se zwar, well mer se virdru grad ernimmt hunn, eisen Equator, dann ass dee Männchen Erlieft u sech genau d'Sonn och vun uewen. A wann ech alleguerten déi Männercher géing elo do placéieren, an ech setzen déi elo op där richteger Héicht un, an op mengem Laser hei, dat ass e relativ gudde Laser, dee, wann ech deen e bësse méi héich, voilà, gitt, da gemierkt der, d'Männercher, déi si Personnagen, déi sinn alleguerten op där nämmlechter Héicht. A wann ech déi Linn, déi ech elo hei virgi kritt hu vum Laser, opzeechnen, dann entsteet e Breedegrad. Ech hu elo einfach emol esou gemaach, dat ech deen op dee Breedegrad setzen, dee mer alleguer kennen, mee Do ginn et jo nach aner Breedegraden. Dat ass den nämmlechte Prinzip, wéi wann ech elo hei dee Männchen uewen heihinner setzen. An ech probéieren elo mäin Globus erëm esou ze dréinen, dee mécht awer Kaméidi, esou ze dréinen, dat se alleguerten, déi Männecher hei, déi ech elo wëll droppechen, d'Sonn aus dem nämmlechte Wénkel, kënne gesinn, da muss ech se esou placéieren, dat si alleguerten d'Sonn aus deem dote Wénkel mat aliéieren. A wann ech nach een drëtte pechen, voilà, a lo verbannen ech erëm, mam Stëft kann ech dat erëm verbannen, Dann entsteet erëm e Krees. A wann ech dat elo e bësse méi schnell maachen, ech huelen elo een anere Globus, deen ass vill méi praktesch, voilà, hei sinn ech erëm, deen ass vill méi praktesch, do gesitt Der, deen heiten, deen ass nach guer net vill bezeechent, do sinn zwar e puer Länner, Kontinenter drop, och eisen rëm bekanntenen Äquator ass och erëm derbäi. An wann ech awer elo hei, do si keng Längengrade, keng Breedegrade gezeechent, mee ech wëll awer emol esou een zeechnen, da setzen ech deen hei, mär wunne jo grad hei, Lëtzebuerg, voilà, da weess och jiddweree wou Lëtzebuerg ass, sou, an ech ka elo mäi Laser erëmhuelen, mee ech maachen Zierkelaarbecht, kuckt emol eng Kéier Kanner, ech halen hei ganz einfach. mäin Stëft dohinner a vue que dat en eng Achs huet, mäin Globus eng Achs huet an ech dréinen dat ganz liicht a wann ech dat gutt gemaach hunn, da muss ech erëm deen anere Wee fueren, well mäi Männchen deen hënnert hei Dee kann en hei ënnen da duerch, lo gesitt der dat, lo leeft en eng Kéier do widder. Voilà, lo hunn ech u sech en Breedegrad gezeechent. An fir alleguer déi Leit, déi hei op deene Breedegraden liewen, déi erliewen den Dag, oder d'Sonn, besser gesot, d'Héicht vun der Sonn, wa se eebe grad, wa mer lo soen, komm mer huelen lo 12 Auer fir jiddwereen, da gesinn déi Leit aus deem Wénkel eeben hei d'Sonn. Fir deen, deen natierlech Richtung Equator lieft, deen huet elo e bëssen méi Chance oder esouguer e bëssen drënner. Mer huelen hei Angola, voilà, Angola an Afrika. Fir déi ass et, fir hien ass et elo 12 Auer a fir hien och 12 Auer. Den Ënnerscheed ass awer, deen an Angola, deen erlieft momentan d'Sonn, dat se wierklech iwwert em steet, am Zenith, ganz driwwer. An fir hien ass natierlech och eng aner Temperatur momentan, dozou komme mer nach e bëssen méi spéit, awer fir hien, wann der elo kuckt, d'Sonnestrahlen, dat kënne mer hei net duerstellen, ech hu leider keng Sonn zur Verfügung, esou vill Geld hate mer elo net an d'Méiglechkeete gëtt souwisou net, fir sech elo eng Sonn hei an de Studio eranzezauberen, mee mär maachen et mat mat deene beschte Moyene déi mer eben hei hunn, an déi si ganz, ganz gutt, do gesitt Der hei d'Sonnestralen, déi kommen dann elo vun hei, wann deen also op d'Sonn kuckt, da brauch hien den Kapp net esou héich ze hiewen, deen doten, dee muss scho ganz, ganz héich de Kapp hiewen, bis dat en endlech och déi Sonn do gesäit. Lo hunn ech mol als Beispill een esou e Breedegrad gezeechent, et kann een der nach vill zeechnen, uewen, ënnen an esou virun. Sou, Dir hat awer och gemierkt, an ech denke, Kanner, Dir hutt do matgeduecht, Moment, Thierry, du mëss e Feeler, kuck emol, du hues eng Achs hei eragepickt duerch d'Polen hei, an deng Achs ass net schif. Jo, ech hunn dat och am Ufank esou gemaach, dat ass ganz richteg, mee ech hunn awer och do schonn eppes preparéiert, voilà, net dat Der mengt, ech hätt net dru geduet, voilà. Hei gesitt der och, déi Äerdachs ass ongeféier 23,44 Grad geneigt an dat spillt eng riseg, riseg Roll. Wann ech iech lo froen, wéi eng Roll spillt dann déi geneigte schif Achs eben hei vun der Äerd, da sot der mer alleguer sécherlech, dat kennt der, dat ass esou wéi eben, jo, d'Joreszäiten entstinn. Wéi kann dat geschéien? Dat hutt der bestëmmt schonn an aner Videoen oder op aner Konferenze vläicht scho matkritt oder vläicht an engem Buch gelies. Do misst ech elo hei d'Sonn an den Zentrum stellen an Dir wësst jo, net nëmmen dréint d'Äerd ronderëm sech selwer, d'Äerdrotatioun, sondern Si mécht och eng Revolutioun ronderëm eise Stär, deen eis dauernd vun all Säit beliicht, an déi Zäit wou en ronderëm hei dréint. Dofir brauch en genau 365 Deeg, ee Joer also. Do bleift d'Äerdachs, dat gesitt Der elo hei ganz gutt, Et bleift ëmmer d'nämmlecht. Lo kann een elo driwwer streiden, wéi dréint een dat aus, d'nämmlecht zur wat. Mä jo, si dréint u sech net esou mat. Voilà. Si bleift ëmmer am, am Weltall op der nämmlechter Plaz oder an, weist ëmmer an déi nämmlecht Richtung, och wa se ronderëm sech selwer dréint an och ronderëm eise Stär dréint. Sou, deen do huelen ech erëm ewech. A lo komme mer lues a lues zu eisem Thema, wat eis u sech beschäftegt de Mëtten, dat ass polar Nuecht a polar Dag. An da lo hei ganz gutt kuckt, an ech hoffen, ech kucken nach eng Kéier op eisem Ecran, jo, dat gesäit ee lo ganz gutt hei, wat mer virdrun erausfonnt hunn, wann een eng Kugel, en geometreschen Objet, hei en. eng Kugel hei beliicht gëtt, dann ass automatesch eng Hälschent am Schiet an déi aner Säit gëtt beliicht. Vue que dat awer elo eis Äerdachs schif ass an eisen Äerdball dréint ronderëm d'Sonn, do geschitt e ganz besonnesche Phänomen. Dir kennt iech elo virstellen, ech maachen dee lo net ganz héich hei drop, deen heiten, sondern ech huele just e klenge Fleck vu mengem Plastilinn an ech pechen dee mol ganz no un den Nordpol. Sou, natierlech ass kee sou grouss, ech huelen hien och emol hei ewech an ech kucke mol um Ecran, wann do lo d'Äerd dréint, Wat stellt der fest? Kënnt een iergendwann eng Kéier a Beréierung mat der Lut? Hei ass en, an lo dréint e rëm ronderëm, an e mierkt en, nee, u sech bleift en dauernd, dauernd am Schiet. Am Schiet heescht, och wann ech 24 Stonne laang hei dréinen, deen een do uewen, an där doer Stellung zur Sonn, eben sech do uewen Richtung Nordpol fënnt, deen erlieft momentan Eng polar Nuecht, a wat ee vill méi no un deen Nordpol hei erugeet, esouguer bal drop, ech kann dat elo hei net besser maache mat mengem Globus, deen ech hei hunn, do kann dat bis zu 6 Méint laang daueren, dat deen am Däischteren ass. Wann ech deen hei elo erëm réckelen an ech ginn e bësse méi eriwwer, ah, dann ass e schonn e bësse méi am Hellen, do gëtt e schonn eng Kéier kuerz beliicht, awer net laang. Deen heiten, deen, komm mer vergläiche mol eng Kéier een, deen hei wierklech um Equator lieft, deen doten, et ass elo 12 Auer, si well si befanne sech op deem nämmlechte Längengrad, elo dréine mer d'Äerd, a wat geschitt? Deen do ass nach ëmmer, deen do ass nach ëmmer an der Sonn, an deen doten do fänkt schonn un, voilà, no ass schonn eriwwer. Deen doen, an et ass awer nach ëmmer genau déi nämmlecht, déi nämmlecht Auerzäit fir jiddwereen, mee deen doen, Dir gesäit scho keng Luucht méi, fir deen ass schonn d'Sonn ënnert dem Horizont erofgaangen. A wann ee weiderdréint, Deen doen, lo réischt, fir deen um Equator hei hannendrun, lo réischt, ech dréinen eng Kéier dee falsche Wee hei, eng Kéier esou, voilà, da gesitt Der dat och eng Kéier esou. Elo réischt gëtt et fir hien Nuecht, mee hien ass scho laang, laang, laang am Däischteren, well déi Trennlinn, déi befënnt sech hei uewen. An déi Trennlinn, déi ass néierens op der Welt opgezeechent, déi ass net iergendwann eng Kéier gefierft ginn oder markéiert ginn mat Steng oder e Gruef gegruewe ginn. Déi Linn, déi kann een awer Wann ech vu ganz ganz no, lo hunn ech erëm esou e Laser, et ass zwar en Infraroutthermometer, mee deen huet e Laser an deen ass ganz praktesch, wann ech vun uewen lo drop liichten, loosst mer emol soen, ech kucke mol, jo, do ass ongeféier wou et sech trennt, däischter an hell, et ass genau op deem dote Punkt, An ech do elo meng Markéierung man an ech dréinen erëm mat mengem klengen Trick, deen ech elo hei hat, dat heescht, ech brauch just mäin Globus hei ze dréinen, genau op där Grenz, fir jiddwereen, deen eeben do uewen, do wunnt, hien hënnert erëm, Deen uewen do wunnt genau op deem Punkt. Do ass eng Grenz. Do ass eben an deem heiten Deel, do ass normal Dag an Nuet. Heiansdo, dat kennt Der jo och, mëttlerweil sidd Der jo no der Vakanz opgestan, hutt vläicht gemierkt, oh, virun bal, jo, 14 Deeg sinn ech nach an d'Schoul gaang an do sinn ech erausgaang mat der Mamm, sinn an den Auto geklomm, do war nach alles däischter. A vläicht hutt Der gemierkt, no 14 Deeg, Ass scho vill méi hell. Dat heescht, dass d'Welt d'Äerd sech och mëttlerweil op hirer op hirer Bunn ronderëm d'Sonn huet se natierlech och villes matgemaach. An dat ass eben dat heiten och, wat mer hei gesinn, déi dote Grenz, déi trennt u sech deen heiten Deel vun der Äerd. Lo kënnt Är scho virstellen, wéi déi heiten, dat heite Gebitt hei heescht. Dat ass eben eng Regioun, déi a Richtung Polen ass, uewe luuw, mir hunn de Nordpol als Beispill geholl, dat ass d'Polarregioun an dat ass de Polarkrees. An innerhalb vun deem Polarkrees, deemno wou ee sech befënnt, méi oder manner, kann ee bis zu sechs Méint am Däischtere sinn, Dat ass ganz schwiereg fir déi Leit, déi eeben wëllen do uewe wunnen. Do sinn e puer Leit, déi wunnen och do uewen, déi hu gan, déi freeën sech awer riseg, wann et herno erëm heescht, ah, d'Äerd ass ronderëm, d'Lafbunn ronderëm d'Sonn eeben weidergaangen an endlech kënne mer elo erëm d'Sonn emol méi laang gesinn oder iwwerhaapt emol enke gesinn. Muss Iech virstellen, do ganz uewen op deem, wierklech um Nordpol, Do kann ee bis zu 6 Méint laang am Däischtere liewen. Wann ee Richtung Polarkrees sech befënnt, komm mer gi mol hei, hei duerwen, Spitzbergen a bei Norwegen duerwen, voilà, dat hutt der vläicht schonn och erlieft oder vläicht war schonn eng Kéier een duerwen oder huet der eppes vläicht um Fernseh eng Kéier eppes gesinn doriwwer, déi Leit, déi Déi hunn zwar keng elo sechs, bis zu sechs Méint, mee déi hunn awer e puer Wochen oder nach méi laang, wat se méi Richtung Norden erop ginn, hu se méi laang Nuecht. Wéi ass et da elo mat ënnen elo? Dir gesitt jo, dir wësst jo och wéi d'Joreszäiten entstinn, dat ass eben och doduerch, well déi Äerdachs schif ass, mee do géing ech elo net vill drop an. Mee wann der elo kuckt, Wann dee lo hei uewen, dee Polarkrees, deen ech hei lo gezeechent hunn, wann dee lo am Däischteren ass während där ganzer Period, da muss jo ënnendrënner eppes anescht geschitt. A wa mer lo eis e bësse méi erof befannen, vläicht eng Kéier vun hei kucken, da mierkt een eppes. Do ass et dauernd hell. Alles gëtt beliicht. An och do, wann ech dat elo wëll hei elo erëm kucken, ech hu vun uewen genau dee Strich hei gezeechent, a wann ech elo deen, dee Punkt raussichen hei am Studio, wou eeben déi eng Kugel am Hellen ass oder an der Luucht ass an déi aner eeben am Schiet, am Däischteren ass, da fannen ech och hei eeben dee Punkt, ech zeechnen Iech deen hei op, Voilà, ech halen dat hei un an ech dréinen mäi Globus erëm. Hei kann ech jo ganz flott drop zeechnen, well hei ass nach guer net vill drop. Hei kann een u sech dat maachen, wat soss ganz vill Entdecker eben och mol gemaach hunn. Deen ass jo net einfach esou entstanen, dee Globus, dee bis dat se mol erausfonnt hunn, dat d'Äerd, eng Kugel ass an dann wéi gëtt se agedeelt, wéi deele mer se an, huet se eng Äerdachs an esou virun. Dat heescht, déi Informatiounen hu sech gefëllt. Iergendwann koumen d'Längengraden, d'Breedegraden an Dir wësst, d'Längengraden a Breedegraden, déi spillen eng immens wichteg Roll, well déi hunn alleguerten, si se anescht beziffert, vun uewen no ënnen, mat Graden an esou virun. Dir kennt dat aus dem GPS, wann Der eng Kéier vläicht de Papa frot oder d'Mama frot, wa se an den Auto Iech siche kënnt oder en zur Schiff huet. Dréckt mol op de GPS a kuckt mol wou mer sinn, da mierkt der dat ganz ganz vill Indikatiounen do sinn, ganz ganz vill Zuelen déi iech erklären wou der genau iech befannt. A fréier haten se dat och nëmmen esou wou se sech konnten orientéieren mat de Längengraden a mat de Breedengraden. Zréck zu eisem Südpol deen u sech elo, jo wann ech elo, wann en elo, wann en elo esou zur Sonn geriicht ass an en dréint sech, An bleift, mer bleiwen hei mol stoen an een Dag, da gesitt Der, do geschitt guer näischt. Do geet d'Sonn fir déi Männecher, déi mer eventuell heite kéinten drop pechen, do geet d'Sonn eng Kéier kuerz erop, rop, rof, mee si geet ni ënnert den Horizont erof. Dat heescht, fir déi Leit, do sinn der zwar net vill, déi doënne wunnen, dat si meeschtens oder praktesch nëmme Fuerscher, well Ënnen ass jo kee Land, dat ass e Kontinent, dat ass Antarktis. An do wunnen haaptsächlech oder schaffen haaptsächlech Fuerscher. A wann déi genau do ënne sinn, do wou ech elo mäi Fanger hei drop hunn, oder besser gesot nach Richtung genaue Südpol an der Äerdachs hei, déi erliewe lo sechs Méint laang keng Nuecht. Dauernd hell, dauernd hell. Natierlech, wann een e bësse méi erop hei geet, Richtung Grenz vum, vun deem Polarkrees, an mir dréinen, da gesitt Der, wann en dat, wann dat elo weidergeet, iergendwann kënnt mäi Fanger awer e bëssi an de, an de Schiet. Dat heescht, d'Sonn geet vill, si dann liicht erof, ënnert den Horizont eventuell, an dann geet se erëm erop. Also fantastesch Phänomener, déi mir hei elo net kennen, Polardag, Polarnuecht, Mee wann der eng Kéier d'Méiglechkeet hunn, e bëssen ze reesen, wann dat erëm erlaabt ass, da maacht dat. Dat ass bestëmmt ganz schéin. Ech hu just bis elo Fotoen dovunner gesinn, awer kennen och ganz interessant Leit, déi mer driwwer erzielt hunn. A voilà, ech hoffen, Dir kënnt dat elo vläicht doheem selwer emol eng Kéier maachen, nomaache mat Ärer Orange, wou Der eeben och hei déi Axt derduerch kënnt picken mat engem Schaschlikstäbchen an da kënnt der dat doheem nach eng Kéier probéieren mat der Ax an probéieren wéi ass dat, wat muss ech iwwerhaapt mol maachen, vläicht stell iech och e Fussball matzen an der Stuff an der probéiert dat mol eng Kéier nozemaachen, vläicht beliicht der dat dann och mol eng Kéier mat enger Täschelut. An dann hutt der vläicht genau dat nämmlecht wéi mir hei am Studio hunn, mat e bësse méi staarke Luuchten, mee där kënnt vläicht dat nach besser gesinn, well där kënnt nämlech ganz däischtert bei dir bei iech doheem maachen an da gesäit ee mat enger ganz einfacher Täscheluut, mat enger Orange, mat enger a mat engem Schaschlikstäbchen, deen een iech als Axt dingt an da kënnt der ganz normal Phänomener nomaachen Verstoen, well der se selwer och gesinn hutt. Mir hätten Iech genau esou gutt kënnen dat heite elo einfach erklären, mee et ass dach vill méi interessant, wann een dat esou entdeckt a mol eng Kéier mat engem blanken Globus ufänkt a probéiert, dee mat deenen Informatiounen, déi eeben erauszeschaffe sinn, datt ee sech dat dann do drop markéiert an dann huet ee säin eegene Globus. Gebastelt a schaffen d'huet iech Spaass gemaacht. Mellt iech wann der iergendwann vläicht dat eng Kéier gesitt oder schwätzt dat un an der Schoul wann der vläicht och mol vläicht aner Phänomener selwer déi mat der Sonn, mat der Héicht vun der Sonn, dat mierke mir jo och, da kënnt der dat vläicht och kucken, observéieren. Do kann een och kucken, wéi zum Beispill d'Sonn duerch eng Fënster am Januar liicht. Wou geet de Schiet iwwerhaapt hin? Kann vläicht eng Markéierung man mat engem Stéck Scotch an dann seet een, majo am Juni zum Beispill, do wësse mer den 21 Juni, do steet d'Sonn immens héich, oder fir eis an eise Breedegraden hei am héchsten, fir eis op der Nordhallefkugel, well déi aner hunn dann nämlech Wanter op der Südhallefkugel. Do steet d'Sonn natierlech vill méi héich an da kuckt een dann, wéi fält de Schiet elo a meng Kummer an da kann een sech dat opzeechnen an da gesäit een schonn den Ënnerscheed. Dat mierkt ee guer net, well et all Dag lues a lues geschitt. Mee deemno wéi a wat ee mécht, eng Zeitraffer kann een zum Beispill och maachen, Zeitrafferfotoen, oder zeechent ee sech an dem Schoulhaff, zeechent ee sech ganz einfach de Lutepotto, deen schonn ëmmer am Schoulhaff dohënnert vläicht, dee werft e Schiet Da kann een dat kucken hei, wéi wäit geet de Schied am Juni oder am Juni zum Beispill. Dann ass nämlech, well d'Sonn jo méi héich steet, lo hunn ech scho bal eng Dommheet gesot, da falen d'Stralen natierlech anescht erop, da geet de Schied vläicht nëmme bis hei. Do kann een sech dat markéieren, do däerf ee vläicht och mat Scha mat Faarf, mat Acrylfaarf am Schoulhaff hantéieren, kann een deen dann och fierwen an da mécht ee sech eng Markéierung, 21 Juni, an iergendwann kënnt een an den 21 Dezember. Och an déi nämmeg Zäit natierlech, ne? Soss mécht dat kee Sënn. Beispill, um zwou Auer mëttes, wann der grad eben an der Schoul sidd, an d'Chance ass grouss, dat d'Sonn eben och do relativ héich ass, da maacht Iech do eng Markéierung an dann hutt Der wëssenschaftlech Recherche gemaach, Der hutt dat da selwer verstanen an Der verhalt dat natierlech vill besser. Sou Kanner, ech hoffen, et huet Iech Spaass gemaach. Mär huet et ganz vill Spaass gemaach. Vläicht gesi mer eis nach eng Kéier. Äddi.